Quito chulo, ayer uraye, Quito solasi, ayer ya, يا يا يا يا شوربة شوربة يا يا راحتك يا روحتي يا ولمك يا سايق راحتك راحتي بنتك يا صغير وشباب شدي روح الليل يا صغير وشباب شدي روح الليل ارجع ارجع يا زهره ما نجعل صوتي باش تديري فيا الفي يا صايق رحتك Me We're for beloved. We're salvage. Ibla, sla, bla, sla, bla, bla. Erja, erja. Let's give me Erja. Who's a real? Number ميزان وإليها للوعرة خليني واحد أنا وصبي امشي الله الله الله الله الله صبر صبر صبر اسمع عاد اسمعي بغي سيد تحكم مطلق يا اخي الدم بعدوها بعدوها يدوها علي يعني يدوها بعدوها بعدوها يدوها علي يعني يدوها جايه جايه جاية الخدمة لو دارت لي ابنس بعدوها بعدوها دوها عليا دوها هذه على فجرة مانيش أصوافي باش تديري في الفي لي باريزيان مع سلعي لافاش ومطلق العسل كيضرب الفيروس ايوه هادي واعره هشام على وشري ندير لي راسي راسي لا بغا راسي استعمل نقولك عليها استعمل نمشي وبتسيري بالوريات وانا عاشق يومي زي كرهتك انت يا ولدك زي كرهتك انت يا بنتك صغير وشباب مانيش حلاف يا صغير وشباب ومانيش حلاف والو مانيش عصوة في تديري في يدو بعدو يا بعدوها راجع ادو يدوها يا شيخ بسيار على مشهور يا هرب دي وحده شجره قطعه دب دب دب لواش يا لواش يا لواش شجره سيبه شجره سيبه شجره سيبه قطعه أخرى زياش رواش فتية ثلاثة رواش